まあ、イルハート結成ということもあって、まあ、イルハートについてね改めて押さえておいてほしい部分を説明しつつ、まあね、イルハートのこう隠れたチャームポイントみたいなやつをねみんなに伝えていこうと思いますみんなさなんか意外とイルハートの背中とかさ見たことないでしょ大好き は初めにまあ知らない人がねいないと思うんですけどイルハートはね4月にコンパイルハートの公式バーチャル YouTuber として爆誕しましたまあねなんだろうなまあバーチャル YouTuber としてはうんめちゃくちゃ早いってわけでもなく遅めってわけでもなくっていう、まあ、時期にねあのデビューをしましたイルハートはね、まあ、実際にねこの姿を鏡で見た時にこのさこここのこの すごいね可愛いなと思ってねなんかいいなって思ったんですけどまあこのさ髪の毛がこうくるくるって巻いてあるところとかさなんかねこのハートとかもねすごい可愛いなって思いますまあその後にこうコンパイルハートの陰謀で非公式にされたりまあこれが没ツ絵っていうことが分かったりて、まあ、正直悪い会社に捕まったなって思いました。 そんなこんなでねこうアキネイターをやれば、まあ、そもそもイルハートが登録されていなかったりなんかよくわかんない麻雀のゲームやらされたりなんかね歌をね歌いたいっていうなんかジャスラックにね連絡したらなんかゲームの広報目的とかなんかと見なされてなんかジャスラックに登録してるね曲が歌えなくなってしまったりまあね踏んだり蹴ったりっていうんですけど はイルハートのねスタッフもね、まあ、ぶっちゃけね結構頭を抱えたんですけれどもまあなんて言うんだろうなそもそもさイルハートほとんどポンパのゲームやってないしさえ、 <laughs> まあ、でもなんかまあそんな中でねなんかこの間のこう未練レコード時のそらちゃんのオリジナルソングね歌えるって分かってすごいねイルハート楽しかったですあそうそうなんかこの間ね久しぶりになんかイルハートの目が可 ねって言われてなんか確かにさこうイルハートの目ってこう星になってるんですよこれもねまあねアップで見ると可愛いなって自分で思いますまあなんかさこれもね最初なんかいるハートだからなんかこの面の中もハートがねいいんじゃないかみたいな話があったらしいんですけどなんかねハートにしたら下品 っていうなんか意見が新しくって、まあ、ちょっとよくわかんないんですけどまあ、結果的にね、まあ、今の星も可愛くていいかなと思っているはずに結構気に入ってます。まあね、こんな感じにこう紆余曲折しながらもねこうイルハートのみんなとかね他の VTuber さんとかあのファルコムさんとかケドウイン先生とか電撃プレイステーションさんとかねこういい感じにねイルハートの協力者 が出てきて、まあ、協力してくれる人が出てきていろはとはねこう今もアイドル系のバーチャル YouTuber として生き残ることができておりますありがとうございます今はねこの新しい部屋とかねまあイルハトが増えたりとかしてねこうイルハートの周りもねこうだんだん豪華にねどんどんなんか立派な感じで進めていきたいなって思うのでなんか <laughs> なんかあんまり説明になってるかわかんないんですけど、まあ、わかんない人はま イルハートの動画を見てください <laughs> というわけでね、まあ、結果的にもイルハートがこれまでの思い出を語る回みたいになっちゃったんですけど、まあ、いろいろね、なんか、なんかいろはとに聞きたいこととかあったら、あの、ツイッターからマシュマロ投げてくださいあの、ちょっとずつね、答えていってみて、とちょっとずつ答えていきたい あのですね、ちょっとね、この場をお借りして、みんなにね、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、なんかさ、イラハトの生放送がさ、なんか今のところなんか全部、テストが1回と、ゲリラ、2万人いた時のゲリラが1回なんだけど、なんかこれからね、まあ、生放送を定期的にやっていきたいなって思うんですけど、なんか ペース的にどれくらいだったらみんなが見てくれるのかなと思って、まあ、1週間に1回か2週間に1回か、まあ、月 1? とかなんかうん、なんかみんながさ、一番見やすいくらいのペースがいいなって思うので、なんか、よかったら、あの、コメントで、高評価と、高評価大事、高評価と、それと、あの、山放送のね、頻度みたいなやつを何日ぐらい、ん 何日に1回のペースぐらいで、やれいみたいな <laughs> コメントを下にしてくれると嬉しいです。 <laughs> そんな感じ <laughs> 以上